makan lo makan kalau pada mati kalau nggak makan jing bangsat makan nih lo makan nih makan ntar lo mati mampus makan nih bangsat ngentok lo iya, iya, iya.